Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bilgi karşı kimdi? <laughs> Her 1.23 saniyede yeni bir kullanıcının Wix.com'a gidip web sitesi kurduğunu biliyor muydun? Bu günde 70 bin kişinin Wix'te site kurması demek. Sen de işini internette büyütmek istiyorsan ilk adım Wix.com'a git. İster sıfırdan başla, ister yüzlerce tasarımdan beğendiğini seçerek. Her detay tamamen özelleştirilebilir. İşte bu. Göz alıcı fotoğraf ve videolarla siteni canlandır. Bu müşterilerin ilgisini çekmek ve etkileyici bir marka imajı oluşturmak için harika bir yol. Birkaç adımda e-ticaret siteni kur. Anında internetten satış yapmaya ve ödeme almaya başla. Anlık stok takibi ve yararlı... Atladım. Kaç dakikaymış ya?